Fala player, beleza? Will Zer aqui. Player, trago para vocês aí os bastidores do jogo Resident Evil Village. Galera, eu trago aqui alguns cortes, né, de como que foram feitas as cenas de capturas ali, de movimento dos personagens, trago também como foram feitos alguns designs dos, dos zumbis, né, dos lobisomens ali, também da ambientação tanto externa como interna, cara. Animal, os caras trabalharam muito bem. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho aí, coloque nos comentários o que você achou, beleza? Confere aí. Sorry, Ethan. I just, I don't understand why you are so... What the hell? Mia, get down! Chris? What the fuck? Sorry, Ethan. Take him away. I said get your hands off her! Ethan, no. because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him, I won't let you down. Oh, oh. To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done. Furthermore, can assure you, if you entrust the mortal task, my daughter's own delivered the finest cups of his long blood. You mean you'll screw around with him in private? where's the fun in that? Give him to me. Let's see what you're really made of. Ethan Winters. Let's see what you're really made of. Ethan Winters. <laughs> Get ready. No! Wait! Man blood. Man blood. <laughs> ヴィレッジでレベルデザインを担当している津田ですこちらでは本作におけるレベルデザイン制作について説明いたしますまずはじめにレベルデザイナーとは体験を作り出す仕事です実現したいコンセプトやビジョンをもとに感情が動くようなゲーム体験が得られるように空間演出を用意する仕事です ディレクターとのやり取りでコンセプトに沿って正しくゲームに反映されているかの確認を行いますバイオハザードの場合は怖いかどうかが大きな判断基準になるので怖さや緊張感が要求に達しているかの確認も行います演出やゲームデザインを決めていく際には非日常的なシチュエーションを没入感を持って体験してもらうために 丁寧な入れ込みの演出や説得力のある空間設計を行うことを意識しています。ビレッジで苦労した点としてはホラーという限られた枠組みの中で種類の違う体験を用意する必要があるところです。ビレッジに限らずバイオハザードシリーズのレベルデザイン制作においては怖いものにアンテナを張っていて怖がらせることに対して引き出しが多い人が向いていると思います。 敵で驚かしたりパズルでなるほどと思わせたりさまざまな思考や感情を生み出すことが要求されますヴィレッジでユーザーに体験見てほしいシチュエーションとしてはいろいろな表情を見せる作り込まれた村を隅々まで体験してほしいです恐怖を感じつつも住むといろいろな体験や発見があるはずです